sonido 2015, llegando a tus oídos. perreo que te vas pa'l piso, trapa el piso, trapa el piso. Ponte en cuatro que yo te aviso. Dale pa'l piso, trapa el piso. Me gusta tu mini, tu cabeza en piso. Vasco. el piso, trapa el piso, trapa el piso. Ponte cuatro que yo te Dale pa'l piso, trapa el piso. Me gusta tu mini, tu cabello en piso. Cada de que le falta tu guiso. Trapa el piso.